Akizungumza mara baada ya hafla hiyo huko katika viwanja vya Amani Stadium, mwalimu Ahmad Saleh ambaye ni academic master katika skuli hiyo amesema kuwa lengo la kufanyika Brilliant Academy Sport Day ni kuwaleta wazazi na wanafunzi pamoja na wafanyakazi ndani ya skuli hiyo ili kuweza kuwa kitu kimoja kwa kuonesha ushirikiano waliokuwa nao pamoja na kuwajenga wanafunzi kimichezo ili kuweza kukua kiakili na kiafya. dhumuni makubwa ni kujaribu kuwaleta wazazi pamoja na wanafunzi na wafanyakazi, tuwe kitu kimoja, tuonyeshe ushirikiano wetu ambao tunao baina yetu sisi na wao. Lakini hivyo hivyo, uh, tukiangalia na kauli mbiu ambayo tuliokuwa nayo ya mwaka huu kwamba michezo na afya sawa, au michezo ni afya kwa hiyo tuna tunatamani tuna, tuna, tuna, hii kauli iendelee kuishi ya kuonyesha kwamba michezo ni sehemu ya afya kwa wanafunzi. Kwa hiyo tunaiteua hii siku maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafunzi, wazazi pamoja na walimu wanashiriki katika michezo ili kuboresha afya zao. Naye mwalimu Agnes ameelezea mwamko kwa wanafunzi ikiwa ni pamoja na kuitikia wito juu ya suala zima la kujishirikisha na michezo mbalimbali ndani ya skuli yao. Swala la mwamko kwa wanafunzi si haba, wameitikia wito kwa sababu wanajitahidi. Mwaka jana na mwaka huu ni vitu viwili tofauti. Mwaka jana atilisi idadi ilikuwa hafifu, lakini mwaka huu si haba, alhamdulillah, tunashukuru tuna idadi imeongezeka na walimu wamejitahidi na wazazi wame, wamepata mwamko mzuri na wanafunzi wameparticipate vizuri. Aidha, direkta wa skuli hiyo ameelezea changamoto zinazowakabili katika kufanikisha zoezi hilo, ikiwa ni pamoja na wazazi kutoleta ushirikiano na walimu juu ya suala zima la michezo, jambo ambalo hurudisha nyuma kimaendeleo walimu na wanafunzi. Uh, unajua kunapofanya jambo lolote lile haiwezekani kukawa hakuna changamoto. Changamoto lazima zipatikane, na kila tunapokwenda tunazisoma zile changamoto na tunajua vipi tukabiliane nazo. Lakini changamoto kubwa kabisa ambayo tunaipata ushiriki wa wazazi. Sababu skuli yetu na wanafunzi wengi takriban elfu moja na mia nne lakini unawakuta kwamba wanaoshiriki ni robo tu ya wanafunzi. Sasa hatujui kwa nini wazee hawahamasiki watoto wao kuwaleta katika suala zima la michezo. Nao wanafunzi walioshiriki katika zoezi hilo wamesema kuwa wamefurahishwa na wanafunzi wenzao kwa kushiriki michezo mbalimbali iliyofanyika hapo, pamoja na kutoa wito kwa wanafunzi wenzao waliokuwa hawajashiriki katika siku hiyo kuweza kushiriki ili kuhamasika na kujifunza michezo mbalimbali. Nimefurahika kutokana vipi wanafunzi wamejitokeza wingi, waliolipa ni wingi kuliko watu wasiolipa. Yaani wanafunzi wamejitahidi, yani kishoti, yani wanafunzi wamejitahidi sana sana sana. Aa, ah, na washauri kwamba wanatakiwa waje. Hii ni nzuri sana, tunapata kushereheka, unashinda, unapata kupongezwa, hata kama hujashinda, lakini unakuwa umeshiriki, unakuwa unaona raha, unakuwa unapata hamasa ya nini kinaendelea katika Sports Day. Sambamba na hayo, miongoni mwa wazazi waliofika na kushiriki katika siku hiyo, ndugu Hamza Jabiri ametoa wito kwa wazazi wenziwe kuhamasishana juu ya suala zima la watoto kushiriki katika michezo kwa kujenga ukaribu kwa walimu na wanafunzi. Uh, ushauri wangu ni kuhamasishana kwa sababu tunaona hivi kwamba michezo inafanya upendo upendo, hamasa, ushirikiano, mnajuana hapa na pale kutokana na event kama hizi. Kwa hiyo nawashajiisha sana wazazi wenzangu, hasa shule ya Blirent na shule nyingine kushiriki katika activities kama hizi, zinaleta ushirikiano na motivation kwa jamii. Nikiripoti Hassanat Hassan, TIFF TV.